Уа! Всім привіт! Це Мен. Я хотів записати це про Пепсі Мена, як я граю в Мен е, пару років назад, але тоді я не знав, як це нормально все організувати. І от тепер записую. Це, коротше, японський супергерой. У нас ніде його не було ніколи, він був тільки в Японії і. Там же ж в Японії цю ігру і зробили, а то, що там буде американський актер, це типа просто так, щоб не тратитись на якусь там 3D-анімацію, таку херню. Ця ігра в той час вона взагалі не була популярна, в неї ніхто не грав, вона дуже хірово продавалась, і от тепер вона вже по чуть-чуть стає більш цікавіша людям. і Скільки пройшло років, і нарешті її всі оцінили. Я в неї ніколи тоді в дитинстві не грав, а тільки бачив, а пограти от зміг пару років назад, але я так пограв, потім то лишив, і от тепер я знову отут перед вами, буду грати у Пепсі Мена. І зараз ми будемо всі офігівати, яка це крута ігра, і поїхали. Hey, let's start the game! Тунт-турудунт, тунт-турудунт. up, Pepsi Man. You Глюки, глюки, не не витягує комп'ютер. Я 10 років збирав. О! Знаєте, що ця ігра мені нагадує? Мені ця ігра нагадує якісь ці ранери на андроїдах, типу Subway Surfers або Temple Run. Але це покруче, бо це Pepsi Man, а не якась там херня. О, то та та як у мене у дворі. Присів, хлопець. Присідай. Ай, кому ти нужен? Їй, чуть не впав. Якою кнопкою? Фу. Чекпоінт. Забігаємо прямо у хату. Поніслась. О! В Сарайові. З баніками на голові. Так, тут зараз я нажимаю вліво, воно йде вправо. Так, так, так, так, Тут головне вміститись. Фу. Тут я нажимаю право. Ой, вправо. Де його? Так. Є. Припіздився. Блін, я взяв підпригнув. О, це я ідіот. О! Чекпоінт. Баба постирала, а я пробігся. Це щось не годен закрити свою тарандайку, що все випадає. Воу, красота-то какая. Не ту кнопку нажимаю, я путаю педалі. О. Та йоп твою мать, та це треба буде в настройках поміняти, бо це не діло. О! Добігає. А що, що це з графою? Тому смисл, ми маємо добігати кожен раз до автомата, він п'є і може бігти далі, бо він не може жити без пепсі. Сцена 1 пройдена. У мене є аж 6, аж 6 жизній. І новий рекорд. Оце я понімаю.